Siemanko wszystkim, ja jestem na wyjeździe na Słowacji z rodzicami w sumie, z bratem i z siostrą, która ma y, nieco ponad dwa lata i no właśnie, dzisiaj przyjechaliśmy do Tatralandii. Widać to? Widać to. Bo mam zamiar, po prostu stwierdziłem, że sobie spróbuję nagrać vloga przez cały wyjazd, czyli w poniedziałek dzisiaj yy, Tatralandia, potem trzy dni, wtorek, środa, czwartek będziemy jeździć na nartach, z tego tym bardziej coś nagram, bo zamierzam skakać, jeśli już tam zbudowali snowpark. I w ostatni dzień znowu aquapark, ale nie w Tatralandii, tylko w Beszenowej. No i wziąłem na wyjazd cały sprzęt, czyli właśnie y, kamerę właściwie, no lustrzankę tego Canona, którym teraz nagrywam i <laughs> mam laptopa i dysk zewnętrzny, jakby mi nie starczyło pamięci. Wszystko jestem przygotowany na wyjazd jak na nie wiadomo co. No ale przynajmniej mam nadzieję, że będzie fajny film z tego. I właśnie, no jestem w Tatralandii, Doje, dojechaliśmy przed chwilą, więc y, bez przedłużania zamieniam kamerę na sportową, bo wiadomo, wodoodporne wszystko i tak dalej i widzimy się już gdzieś tam wewnątrz, pewnie to taki edicik będzie bardziej. Właśnie widzieliście zedytowane to, co udało mi się nagrać w Tatralandii i dzisiaj jest już czwartek, więc skończyłem jeżdżenie na nartach. I teraz co mogę powiedzieć, to spróbowałem rurek pierwszy raz, ślizgania się po rurkach na nartach, więc yy, to też zaraz zobaczycie. Wszystko wychodzi mi coraz lepiej, ale niestety nie zdążyli zbudować dużego snowparku, Podczas tych trzech dni zaczęli budować i zbudowali dwie rampy z trzech, z takich ogromnych ramp i teraz budowali jeszcze większe niż dwa lata temu jak byłem, dwa lata temu to jeszcze próbowałem skakać tak po prostu. No a teraz niestety nie zdążyli, więc nie mogłem przetestować tych ramp, sprawdzić. Yy, fajnie by się latało na pewno, ale no cóż, tak to jest jak się ma ferie jako pierwsze województwo. No i na szczęście ten taki, nazwane to jest fan zone, ale tam są aż cztery hopki, nawet nie takie małe i na dole pod tymi trzema dużymi rampami to jest, jest niżej, to są tak jakby dwa osobno rozdzielone z snowparki, ale na jednej trasie, tylko trochę niżej, to właśnie były rurki, więc yy, tam też coś porobiłem. Tak przy okazji to właśnie dodaję jakieś informacje jeszcze do filmu, który według mnie, jak teraz jestem, to zobaczycie za dwa dni, a dla was to już widzieliście tydzień temu, czyli do Scooter Jamu w, Cho w Chorzowie, w skating parku. A teraz zapraszam do ediciku z mojego skakania na narty. Siemanko, już jest piątek i wychodzimy z hotelu. No i jedziemy dzisiaj do Beszenowej, więc też przechodzimy do trzeciej części filmu. Ale jednak trzecia trze część będzie inna, bo zapomniałem, że jeszcze przed basenami, aquaparkami idziemy do Magic Club. Coś takiego tu jest w miasteczku w liptowskim Mikulaszu i tu mają być jakieś iluzje, jakieś takie dziwne rzeczy, więc też spróbuję coś ponagrywać. Mam nadzieję, że mnie było widać przez cały czas dobrze, więc no po prostu idziemy tam. Czekajcie, nie wchodzić, nie wchodzić. Idziemy, no idziemy. Już jesteśmy w Beszenowej. Czy widać? Tam widać. No właśnie. Więc ja już się przełączam na kamerkę sportową jak ostatnio i jedziemy. Okej, okay, to tak wyglądał mój wyjazd na feriach. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się podobał film. Te trzy edity wsadzone do jednego vloga i połączone razem. A teraz no po prostu dzięki za oglądanie. Widzimy się za tydzień i narka.